这里可以吗？ え 整天打我，不收拾收拾你不行了。这玩意儿在哪儿？哎呦！ <laughs> 你你说啥？你以后还敢不敢打你爸了？啊！行。 啊！ <laughs> 妹子，你是彩票。